Fala aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Se você que não for inscrito, se inscreve aí no canal Ativa o sininho aí para não estar tá perdendo nenhum vídeo aí galera E hoje vou estar tá trazendo mais um vídeo Fala aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Se você que não for inscrito, se inscreve aí no canal Ativa o sininho aí para não estar tá perdendo nenhum vídeo aí galera E hoje Vou estar tá trazendo mais vídeo de trilha aí pra vocês aí, galera, tá? Bora pro vídeo aí, galera. daqui, galera. Hum. Hoje, hoje tá mais sol, galera. Ontem tava chovendo muita. Tava muita rama, agora. Tá melhor. Não sei se vai dar pra vocês escutar é por causa do vento aí, galera. muito sol galera, só tá aqui, não né?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 what is right I'ma pick a side, and I'ma take pride I will decide my fate and die Will never let them tell me who puxar a bike aqui em cima, galera. Deixa muito like nesse vídeo aí, se inscreve você que não é inscrito. galera, tá até afundando a avenida, galera. Agora não tá afundando muito, porque fez sol, né, hoje. Olha a melancia, ainda tá ali, galera, a melancia. Mas tá afundando, galera. Enxerga. tanto de melancia, galera. tem lá atrás, acho que foi. I don't think I'll let you Easier to break it off best friends I don't really understand myself I don't really understand I don't wanna be the shelf Couldn't even içinde almaz. Kitabın da ne var? Mışıl mışıl diyor bakalım. Şöyle bakma şimdi.